Ella me pide castigo, en donde no hayan testigo, porque lo nuestro es prohibido. Uh, uh, uh, Ella me pide castigo, en donde no hayan testigo, porque lo nuestro es prohibido. Uh, uh, Ella me pide castigo, en donde no hayan testigo, porque lo nuestro es prohibido ella, mi gata gangster, no compra comparsante, le gusta los cantantes, mal y traficante. No te me espantes si visto elegante, que bajo todo un combo en un instante. Mami, tú quieres que yo te dé duro, intensivo y toda la noche castigo ese conjunto de encajes tentativo Estando en la cama somos explosivos. Adictiva como coca, se me pone loca Wiki pa' las nota, se me quita la ropa y se me trepa encima Lo hacemos todas las noches, se me vuelve adictiva eh le gusta contra la pared, eh. Lo hacemos más de una vez, eh. Y si quiere, volver, bebé, podemos hacer un TBT. Ella me pide castigo, en donde no hayan testigos, porque lo nuestro es prohibido. Uh -oh, uh, oh. Ella me pide castigo, en donde no hayan testigos, porque lo nuestro es prohibido. Uh -oh, uh, oh mí ha vuelto el WhatsApp, mira qué pasa Te tumbamos toda la casa, tu cuerpo es adictivo Quieres estar conmigo, aunque sea nocivo Me dicen que soy impulsivo Si yo me pego a tu cuerpo y lo bailamos lento Me gustan tus movimientos Hace rato no te siento, bien. Lo hacemos a así si querés Loca, estoy bloqueada, así que... Vení que estamos en otra Nuestro cuerpo se provoca, me veo muerde su boca Las ganas no son pocas, aunque sea prohibido y no quiera testigo Venite conmigo, mami, te lo digo Si está con la amiga, traigo a mis amigos Está todo rey, estamos en el ruido Estamos en otro plano más No lo dejes escapar ella me pide castigo, en donde no hayan testigo porque lo nuestro es prohibido ella me pide castigo En donde no hayan testigos Porque lo nuestro es prohibido